Finanz-Kontaktschnittstelle Gottquarz. Mit der Kontaktschnittstelle pflegen Sie Ihre Mitglieder ausschließlich in Fairgate, welche dann in Gottquarz aktualisiert werden. Zuvor einfach die Fairgate-Mitgliedschaften mit den Gottquarz-Spielerkategorien verbinden, damit Ihre Mitgliedschaftszuweisungen in Fairgate auch mit Gottquarz synchronisiert werden. Über die Vereinseinstellungen gelangen Sie zu den gottkurz einstellungen Hier werden die Token mit Gottkurz für den Kontakt und den Finanzabgleich ausgetauscht. Machen Sie dann die Finanzeinstellungen so, dass nach dem Import automatisch korrekte Rechnungsentwürfe erstellt werden können. Wann immer eines Ihrer Mitglieder sich bei Gottkurz einloggt, werden diese Kontakte mit Fairgate synchronisiert und Daten aus Fairgate ins Gottkurz übernommen. Das passiert auch beim Buchungsimport. Dabei werden unter anderem auch Mitgliedschaftsänderungen angepasst, sodass zum Beispiel beim Wechsel eines Mitglieds von Junior nach Aktivmitglied dann auf Gottkurz es sofort den ganzen Tag einen Platz reservieren darf, falls es bei Ihnen Junioren Reservationseinschränkungen genießt. Sie erstellen in Gottkurz eine Reservation, fügen ein Mitglied und eventuell einen Gast dazu und wechseln dann zu Fairgate, um die Reservationsbuchungen zu importieren. Gehen Sie in der entsprechenden Buchhaltung in die Gottkotz-Buchungen. Stellen Sie den Datumsbereich ein und importieren Ihre Buchungen aus Gottkurz. Etwaige neue Kontakte Fremdbucher müssen dann nur noch mit den notwendigen Daten ergänzt werden und in Fairgate neu erstellt. Danach landen sie in der dafür vorgesehenen Rolle in Godcodes Import, wo man dann alle neu erstellten Kontakte aus Godcodes findet. Danach können Sie die Rechnungsentwürfe aus den Buchungen erstellen. Eventuell müssen Sie noch Rechnungen zusammenführen. Das erscheint dann hier. Danach aktivieren. Auch von hier können Sie Rechnungen aktivieren und zusammenführen. Und dann verschicken. Und hier wäre dann eine solche PDF-Rechnung, die Sie dann versenden können. Mit den Fairgate Gott Schnittstellen sind beide Spezialisten miteinander verbunden, ihre Datensätze stets aktuell und die kostenpflichtigen Platzreservationen in Sekunden fakturiert.